eu trabalho com vídeo, faço cópias, pirataria. Eu acho genial. Ser é ilegal o suficiente para ser fora da lei, sem necessariamente ser um mau caráter. Eu comecei vendendo pro pessoal do bairro, para eles poderem ver seus filmes favoritos sem ter que dar locador o tempo todo. Depois eu fui passando filmes mais raros, mais clássicos, mais difíceis de encontrar. E tá, e agora? Agora eu trabalho para uma organização criminosa que controla todo o tráfico de VHS na América Latina. É, Vitor, você não consegue se controlar, não é? Se tivesse abaixado a cabeça, feito o seu trabalho. Sabe, uma coisa é o sujeito fazer umas cópias pro acervo particular até uns filmes para os coleguinhas. Outra coisa é ele criar um mercado paralelo. Você entende, não é, Vitor?